بحث امروزی ما سر کشور مولدوا است که مقبولترین خوشنمایترین بهترین آب و هوا را مولدوا داره که کشور اروپایی میشه و مربوط Schengen countries که در بدل 80 یورو تو میتونی ویزه مولدوا را به دست بیاری و از این طریق تو میتونی خود setting کنی در کشور اروپایی مثل Germany Sweden و کشورهای دیگه ای که تو نیاز داری ضرورت داری و میخوایی میتونی که بری ملدوا کشوری است که در اروپا قرار شده که با رومانیا اکراین سلواکیا و سلواکا یک کشور دیگه هم هست که با اونا هم مرز هستن کشور خیلی اینجا ما نشانتان بودم هم مرز خوب اسمش از یاد رفته خیلی Hungary Hungary. کشور هنگری رومانیا اوکراین سلواکیا هم مرز می باشه که شما خیلی به طریقه آسان و ساده خودتون، هیچ ضرورت به agent نیست به پول گزاف نیست که پرداخت کنید خودتان میتونید که apply کنید خب بس امروزی ما امروز سر ازی است که چطور apply کنیم و چطور بریم آنجا خب دوستان در اول این channel YouTube ماست که های خدمات ویزا Amazon business online و تفریح و بعضی هایی است که ما پیشنهاد میکنم اگر ویدیوهای دیگه ما را از یوکی چرتی ویزا کانادا work permit work visa و ویزا بی 1 بی توی یو ایس ای تال تماشا نکردین پیشنهاد میکنم که های ما را تماشا کنید و بعد در قسمت کامنت نظرات خوش رو بنویسید و بخاطر انرژی بیشتر ما ویدیو ما رو لایک کنید خب ما چی کار کنیم و چطور فرم ویزای مولدوا رو به بیاریم در search bar اینجا می نویسیم مولدوا امبیزی ملدو though بیزی نیویه in اول ای سرچ کرده خب اینجا لینک های سایت های زیاد وجود داره که هر سایتی که همیشه یادتون باشه که با با شما زوم کنم با جی او وی داشت او مربوطی هم کشور میشد این باقی سایت ها یا کلگش پیسه میخوایم خب برای از این لینک کلک میکنیم ما وارد صفحه رسمی کنسولگری مولدوا در ابوظبی میشیم که در این چه چیزا مهم است قدم اول دوستا مهم که است appointment است که شما باید اول book appointment کنیم بک اپاینتمنت کنیم او را چه رقمی بک اپاینتمنت میکنیم که سر ازی کلیک کرده اینجا location نمبر تماس email address خودمون صفحه اولی بود شما از این طریق با یک consular اول وقت میگیرین با این نمبر تماس میگیرین یا به ایمیل میفرستین وقت میگیرین وقت تا گرفتین معین شد بعد شما مراجعه میکنین با کنسولگری وقتی با کنسولگری مراجعه کردین شما تایپ های ویزا یکی فرما از چه طریق به دست برین و فرما چطور خانه پوری کنین بالای consular service visas kerak اینجا وارد از این صفحه میشین که در اینجا بازم مزدوم کنم گفته که necessary the comment and uh, general condition بالا از این لینک در برای معلومات که چه رقمی document چی چیزا کار داره از این طریق کلک میکنیم خب در اینجا scroll down میکنیم اینجا آن رقم ویزایی که بخوایم مثلا business مثلا visit تورست short stay ترانزیت فرض مثال ترانزیت ما شما انتخاب میکنیم که چی چیزان نیاز داره transit visa requirement اند سپورتینگ دکامنت تایپ اولا فرم از را میگیریم دانلود میکنیم خانه پوری میکنیم بعد عکس ویزا عکس پاسپورت که سه ماه قابل اعتبار باشه بعدش عکس سعی در پایین بعد از او در airport نیاز اپروال ویزا و بعدش که است final ticket destination یک ticket است ticket تایورا و لیسانس درایوری است که باید داشته باشی و بعدش green card document باید داشته باشی و بعدش fees consular است خب اول باید form دانلود کنیم بالای دانلود کلیک میکنیم وارد صفحه میشیم که فرم وجود داره فرم چه رقمی ما دانلود کنیم و چطور خانه پوری کنیم که این فرم شامل سه صفحه می باشه که خود ما میگیریم دانلود میکنیم یک قسمت عکس و باقی اسم و ولد و همون چیزای خود خانه پوری کرده این چه دانلود کنیم بالای از اینجا اینجا اینجا کلیک کرده این دانلود میکنیم خانه پوری میکنیم بعدش Irich Dami konsulgari Afghaniston که هست email address ش abudhabi at mfa.gov.md ده اینجا فرستاده بعدش fees consular را من دادم consular fees and related service and related fees این اما fees که ما 80 جمله 80 یورو میشه ایران نمیفهم که این روز چرا نشان نمیده خب امروز یک شنبه است شاید با مخاطر خاطر نشان نده خب جمله fees ش که است 80 یورو است fees پرداخت میکنه از طریق بینک اکاونت یا بینک ترانسفر از این طریق fees ش پرداخت میکنی فرم خانه پری میکنی و ته تمي میدی دیگه approval ویزات که اومدک مستقیم تکت میکنی و میره بخیر و از اونجا تو میتونی که خودت کارایت ستنگ کنی وظیفه بگیری بری به کشورهای جرمنی و بری به هر کشور که خواسته باشی اروپا خدا settle کنی خب تشکر از که تا این دم همراه ما بودین دوستای عزیز خوش و خوشحال و موفق و کامیاب باشین ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣಾರಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಮರ ಸಬ್ಸ್ಕ್राइब करें खुदा निगहदार